Babala Ang susunod na palabas ay may tema na maaaring maselan para sa ibang mga tao na walang sense of humor at masyadong corny at malamang tigang. Pero seryoso, baka mabastusan kayo dito. Kayo bahala. Jello, Jello just get in me. No, no Jello, leave him alone. Me na lang. Oh, Jello, I'm ready now. Jello, I'm more ready for you. Boys, okay. Pwede ba? Ah, uh, huwag niyo akong pagawain. I can take both of you. Simula na bagong taon na may pasabog. Dapat bonggang 2017 at wala nang mas kakabog pa kaysa sa... Ano naman ang itatanim ko sa'yo? Lala, malaki pa ilong ko sa kargada ko. Wow ng kuting ko, Eugene. Eh. Introducing Genital Jousting. Simple lang ang genital jousting. Laro siya na kumokontrol ka ng tite na may puwet sa ilalim ng itlog. Created by Free Lives Games, it is now on early access, released last November 2016. Mabilis ang pagsikat ng laro nito dahil sa nakakaloka niyang tema. Now, to the list. First up, Nota Best. Napakaraming nota. Pero higit pa doon, the physics, the goofy outfits, and the colors, and the fact na may kanya-kanyang pangalan ng mga bawat tite eh sobrang nagpapasaya ng timpla ng laro. Effective din na ginagawa nilang Kenko yung mga tite. At medyo praning din yung controls. Up is left, down is right, ganun. Jing lang ako ah. Uh, David, ilang muna ako. Seriously, it's super fun. Now, <clears throat> number two. Party mode. It boasts of different stages like racing na may iba't ibang obstacles katulad ng cactus, ng yelo, at walis. Yes, walis. At may planet race na kung saan ang goal mo ay makapasok sa Uranus. Tingnan ko ba naman kung di maubos ang oras nyo sa dami ng laro. Number 3, mas masaya kapag maraming kalaro. Sa dami ng types ng minigames, mas kakaiba ang experience kapag mas marami kang kalaro. Jello, Jello! Laro tayo ng tite! Laro tayo, dali! Tite! Tite! Tite! Kaya I recommend getting the early access. It's now available on Steam. Jello, Special thanks to Nino and Gio for guesting. Check out Nino's album on Spotify. I'll put a link down below. Muli, ako si Jello, ang inyong resident gamer. Medyo first timer pero sweet lover. Para sa simula ng 2017, thank you and salamat! I'm sorry. Sa dami ng types ng minigame. Okay, that's it. Breaks.